Also es ist super, mega, mega coole Stimmung, so wie man sich ursprünglich vorgestellt hat. Das ist ja wie eine Community auch ein bisschen und das stärkt einem auch, das motiviert auch, wenn man die Leute wieder sieht. Wieder im Unterrichtssaal zu hocken, den Dozenten können vor Ort zulassen, auch können äh, die Uni spüren. Sie waren alle mega froh, dass wir jetzt Präsenz machen konnten. It's really great to be back in person. Es ist wunderschön, weil man wieder sehr viele neue Gesichter sieht.